Yo mensen, welkom weer een nieuwe video. Of nou ja, eigenlijk weer, weer eens een korte mededeling. Ik ga deze keer weer zeggen, deze week geen video. En ik ga vanaf nu ook één keer in de twee weken vloggen. Want het wordt echt heel druk. We gaan grotere projecten doen. En ik ga bijna naar de middelbare school. En de CITO's zijn net geweest. Dus daarom gaan we één keer in de twee weken vloggen. Ehm, ja, ik hoop dat jullie het nog steeds leuk gaan vinden.